Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau estas mia unua tago de feriumado, do mi meditos cun vi en mia uh, uh, actuala apartamento. Do, hodiau mi volas legi cun vi, cae mediti cun vi, sur la vortoi, publicigitai en la esperantisto en la iaro 1992 en articolo sub la titolo Nia Fero circa origardo numero quinta e quin temas privere longa articolo domi preno sparton el pagio cent quardec pri temo chiu tre interessas esperantistoi. Scribas Zamenhof Pri la nombro de la personoi kiui gis nun ellernis la lingvon esperanto, ni nenion povas diri. Char la plei granda parto donas nenian sciigon pri si, cae nur ocase, per ia letero au per alia maniero, ni sciigas pri ili. Quancam multae el ili ciel ni convincigis bone lernis nian lingvon iam antaudu odu gistri iaroi. Lau diversa i factoi ni supposas che la nombro della el lerninto e de nian linguo nun esas circa dec vin du dec mil. Bone. Vidu la prudenta i vortoi de ho pri la cutima de mando da homoi e lernis la lingvon. do mi penso che ti u aliro alla problema esas eh, tre tauga cha effettive sta strema al pritaxi taxi la lernantoin kai kai foje eh, esperantisto i ja stro entusiasma i pro nombro i qui esta stra efemerai penso exemple pri duolingo a duolingo fenomeno nu do ni estu prudentai ni restu je la factoi ni restu je la empiriai datumoi sen eh, pretende do che gi signifas mi pensas che ni devas esti tre singardai anta ol uh, aserti afero in kiu in ni ne povas provi e tio compreneble ne rilatas nun al esperanto rilatas al mute aferoi. a parte in ce eh, momento in ce periodo a eh, rilatas al covimo al cron char mult foie oni fara sa in sen uh, i a baso et faculoi che foie ti esas tre grava mi pensas do ci tiu prudenta fero do li li donas nombron kai estas nombro i diro prudenta mi pensas che ni povas lerni tezamenov per tio Nu, mi pensas che por hodio estas uh, eh, cio, jam, kai mi desiras al vi felician vesperon, char mi estas uh, surbendiganta citium mediton postag mese, kai tio signifas che mi revidos morgau, kai vi povas giui la mediton prima pe ci vespere. Do, Dankon pro via atento kai antauen sen fine.